सही बता और का तहारो तो आ रहा यार आ देखा झगड़ा हो गया है यार मेरे भाई को मार दे हैं के पता नहीं एक थिएटर वही गौना किया था मारे हुई टेंशन ना ले ठीक है सब तो आप तक नहीं और का बुला ले और मिला है अच्छा के के है वो पुतवा है अच्छा पुतवा और वो सही लोआ कौन ऐसा बुलाया जो कि ताकत हो भाई का हाँ हाँ, अपने भाई को बुला तू वाह वाह होता है मार भाई चला एक बात कौन सी बात जो लड़ाई कैसे हो गई मेरा लट्टू फेंक दिया था इसलिए लड़ाई करने लगे प्लीज था अच्छा, चलो आज हम उसको बताएंगे हम भी तुम्हारे साथ हैं मैं उसको दिखा रहा था मेरा लट्टू फेंक दिया वो भाई आ रहा है इसी ने मारा था हाँ, ने मुझको मारा था नहीं बोलेगा था हेलो हाँ, भाई मुझे तीन लगने ने मारा बोल Go!